labarin wacce aka sace wa koda a ƙasar Saudi Arabia daga zuwa aikatau a ƙarshe ma suka koro da ƙasar Saudi Arabia bacin ta kamu da ciwon rabin jiki sannan sun sace mata koda a takaice da sunanta Judith Makinta ta bar Uganda ta sauka a Jidda 2019 domin ta aikato a gidan Laraba. Tunda ta fara aikato a gidan Laraba kullum sai ta kira ƴan uwanta saboda akwai data wali shi si waya video calls da komai. Kwatsam sai aka daina jinta ta waya da komai da komai message suna delivering amma ba ta dagawa. Sai aka yi ƙoƙarin aje a nemo number uban gidan nata domin ta agency suka tafi aka samu number uban gidan nata. Sai ce musu ai ta yi hatsari ne ba ta da lafiya aka yi aka yi nuna ta yake nuna ta. ashe ashe makiri shi ya mata ƙarya ya kai ta asibiti aka cire mata koda aka saka wani dan uwan shi koma shine oho ita kuma bata sani ba ƙarya ya mata yace mata za su je asibiti godin korona. lokacin farkon fitowar korona ne hankalin yan uwanta ya tashi kuma ya iya ba da hoton ta mai nuna ta a waya kuma sun san labarin da ake cewa laraba suna wa ma'aikata mugunta a gidajensu Turai yan wanta su bai kwanta ba tunda basu ga wata wasu ba sai suka garzaya agency ɗin da suke kai mutane Saudi Arabia aikatau. suka je yan agency din suka ƙara tabbatar musu cewa hatsari ce tana karɓar treatment sai suka buƙaci da a da musu da yawar su Uganda ta cigaba da jinya a Uganda ba su yadda ba sai kuma Allah ya yi tsautsayi ko ce coincidence sai aka rufe bora saboda corona kun san an rufe bora lokacin corona ba tafiye tafiye in ƙara takaice muku labari ya koma gajere 2022 din na ta wuce sai aka kira su aka ce musu ai ga uwar ta shigo ƙasar Uganda amma aka ce ba za su ganta ba sai an je asibiti an gwada ta an ga me ke faruwa da ita tukunna a ba su ganta da aka gama gwaje-gwaje aka ba su irin wasu sai sai su gantar shayayyen hannu kuma suna bude cikin takun gani sai su ga yanka sama hankalin su bai kwanta ba nan suka tafi asibiti aka ce musu mutuwar rabin jiki ne nan sannan kuma an bude cikin ta an saci koda Tukuma kuma agency inda suka kawo sun ce sun gwada sun ga komai a jikinta chip chip ya cika amma kuma kin kagun sun gano sabanin abu wanda a nan mutane suke ganin da cewa da sa hannu wannan agency inda suka kai ta Saudi Arabia sannan bugu da ƙari iyayen gidanta wanda take aiki a gidansu Larabawan nan mugaye sun munafurce ta sannan kuma a ah, kai ta asibiti saboda tsaban mugunta Larabawan sun ganta baka ce sun cire mata kora sun san ba tare da sa hannunta ba wanda a dokar likitanci ko jini za a kwasan maka in dai baka sa hannu ba za a kwasan maka a ba wani ba a ƙara zaftare muku labarin yan wanda suka shiga kotu sai da aka ba su diyyar miliyan 270 kun ga a labarin abin da aka saka bla bla who lost her kidney bla bla no you stole her kidney kun sace mata koda to ruwa dai a cokali ya shi mai hankali wanka an raba mu da mugun ji da kuma mugun gani Allah samu dace hankalin masoya Peter Obi ya mugun tashi a halin yanzu domin kuwa magajin Namdi Kanu wannan dan ta'addan ya ce ba a isa an yi masa zaɓe a ɓangaren ƙasashen Biafra ba ma'ana duk wani yanki na inyamurai a Najeriya ba a isa an yi zaɓe a shi ba kafin mu ci gaba ra ku ji da kunnen ku as we continue to maintain no election no election no Nigeria election will be allowed in Biafra territory in 2023 it is a task duba da cewa kuma kusan karfin Peter Obi kan katakaf yana nan a South East na Najeriya ne fa masana ilimin siyasa suka ce idan aka samu matsala wani abu ya tashi tashi hankali fa to fa mawuyaci ne Peter Obi ya kai labari a 2020 zaben da za a yi mai zuwa shi yanzu da can da ake gaya muku shi magajin Simon Ekpa ba ma ya Najeriya yana can Finland kuma ya ba magoya bayan kungiyar Biafra umarni da cewa kada wanda ya fita ranar zabe zai tura jami'ansa su je su yi aiki wanda shekaran jiya nan na ga hotunan wasu mutane sun mutu suna yawo a Twitter wanda ake zargin mutanensa ne tura suka yi suka wannan aika-aika. A halin yanzu dai hukumomin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Baba Buhari sun kai ƙara wannan ɗan ta'addar ƙara wajen hukumar Finland. To muna kira da shugabancin Baba Buhari da dan Allah na ba ɗauki mataki a irin wannan abin. Allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Amin Allah samu dace. tofa baba ya tsine wasu gwamnoni yan pdp saboda sun nuna suna bin goyon bayan wannan canjin naira da aka yi a najeriya kafin mu shiga cikin bayanin burare ku ji da kunnen ku gwamnan bayelsa da gwamnan edo gwamnoni ne na jam'iyyar pdp amma sun je sun ce su suna kare gwamnan babban bankin najeriya su sun yadda a ci gaba da wannan wahalar da ake sha to allah ya tsine musu idan ba ku manta ba gwamna yan rufa'i da kuma matsalar lanzan da kuma yaya bello sun kai kara supreme court da cewa a kansile wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗe to su kuma waɗannan gwamnonin da babagan duje lissafo suna ɗaya daga cikin yan pdp da su kuma suka kai kara wannan dai kotun suka ce su kuma kada a kansile wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗe a bashi na dindindin to fa shine babagan duje ya ce Allah To mu koma kan magana kotu idan ba ku manta ba dama an ɗage ƙara an ce sai 22 ga watan Fabrairu za a ji ƙarar. to yamma fa court ta ƙara daga magana ƙara ta mai da shi uku ga watan March sannan ita har yanzu a matsayin Supreme Court ta ba da umarni da cewa ci gaba da amfani da tsohon kuɗi a Najeriya Baba Ganduje ya ƙara da cewa abin yana bashi mamaki wai saboda ya tsaya a talakawa yana faɗan gaskiya tsakanin shi da Allah duma suke kiran shi da mara da'a to su je can su nemi mara da'ansa a wani wajen shi dai Allah ya ga zuciyar shi shin me ra'ayinku dangane da wannan batu Allah ya sa mu dace ci gaba da karatun madarij saliki na بين منازل إياك نعبد وإياك A kafin mu yi karatun yau ana ta kira na ana tambaya ta tun da aka yi zancen ajami a kan takardu mutane suna so su san menene ra'ayina a kan wannan sabon tsari da central bank suka fitar a nigeria wanda ya cakaita kuɗin da mutane za su ɗauka um, wato tsaba a kowane mako to na farko shimfiɗa idan za a cina wannan tsari ba sabon tsari ba ne uh, tun shekara ta 2012 ina gwamnan central bank mu muka fara wannan a lokacin muka ce muna son abin da ake cewa cashless nigeria muka fara da lagos daga baya aka kara ya tafi jiha guda biyar aka hada da abuja kuma a lokacin bayanin da muka yi shine duniya tana canzawa ah, yawo da sabon kuɗi na takarda an canza muna son Tsarar hada-hada ta kuɗi na Najeriya ya zama abu mai sauƙi ga al'umma kuma a rage tsada eh, a lokacin eh, da muka fara aka fara mutane suka yi ta hayaniya na tuna eh, suka ce ba sa so daga baya duk an ga amfanin su ko lokacin korar na mutane suna zaune a cikin gida an rufe bankuna mutum zai je atm ya ɗauki kuɗinsa mutum zai je kasuwa zai je restaurant zai je ina a duniya da kati ya biya aka zo ga waya nan ussd babu intanet mutum zai amfani da ita saboda haka wannan tsari ne wanda an yi shekara goma ana yi kuma ana ci gaba ne kuma ƙasa ta kai inda muna da agents muna da hanyoyi da yawa na mu'amala da kuɗi ba sai sabar kuɗi ba kashi a dinga ɗaukar naira miliyan ɗaya naira dubu ɗari biyar ana yawo da su to shawara ta biyu da zan gaya wa mutane shine a yi hankali da maganganu na 'yan siyasa 'yan siyasa su suka fi kowa wato cutuwa ga wannan abun ba talakawa ba ne za su sha wahala saboda 'yan siyasa su ne idan an zo zaɓe mutane sun yi shekara hudu suna kwasar dukiyar al'umma sun bar mutane cikin wahala da yunwa za su fito da waɗannan kuɗaɗen a sayi ƙuri'u a biya 'yan sanda a biya sss a biya 'yan inec a biya 'yan daba a sai musu ƙwaya a sai musu makamai a zo a hana mutane zaɓe waɗanda za su yi a biya su idan ma sun yi zaɓen bai daidai ba a murɗe a samu mutanen inec da 'yan sanda a murɗe a je a biya alƙalai to wannan tsarin na central bank shi ne zai fara rage wato wannan barnar in ma kana son ka ba wa ɗan sanda kuɗi ko ɗan sss kuɗi ko ɗan inec kuɗi ko alkali kuɗi ka ba shi ta banki inda za a ga cewa ka sa kuɗin a cikin account saboda haka akan tsarin mu ma na demokradiyya na al'umma su zaɓi wanda suke so ba wanda ya fi ƙarfin 'yan daba ko ya fito da kuɗi yana kashewa ba wannan tsari ne wanda ya kamata jama'a su maraba da shi su murna da shi saboda mun fito daga wani tarihi wanda wanda ya fi tara kuɗi a gwamnati shi yake da halin da zai murɗe zaɓe ya ƙara shekara hudu yanzu kuwa ko mutum ya tara kuɗinsa sai dai ya je ya ajiye su ba zai iya fitar da su ba an canza kuɗi idan kuma yana so ya amfani da su sai ya fitar da su ta hanyar banki yadda kowa zai ga inda kuɗin nan yake fita saboda haka jama'a kada a yi garajen wato fadawa wannan tarkwa zancen wahala talakawa shekara takwas ana cikin wahala ba su taɓa magana akan wannan ba saboda haka a kyale su su yi zaɓen nan yadda ya kamata a yi zaɓe ya zama al'umma sun zaɓi wanda suke so ba wanda ya kwashe musu kuɗi ba mutum ya shekara hudu yana sai da filayen ku yana sai da masallatan ku yana sai da makabartun ku yana sai da eh, eh, eh, ganuwar ku yana sai da asibitocin ku ya tara kuɗi ya zo kuma ya sayi zaɓe da shi sau haka muna kira ga al'umma ni dai wannan abu abu ne wanda ni na fara shi kuma na san abin da fara kuma mun ga amfaninsa da muka fara kuma mun gode da muka ga an ci gaba da shi abu ne wanda ya kamata a goyi sa wannan shine ra'ayina ga masu tambaya ah, su ji ra'ayina kai.